das hier die Hauptspielstätte. Ja, ich äh, bin Annette Stolper-Blech. Ich arbeite in der Verwaltung der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Das ist der Träger des Festivals Perspektiv. Wir haben in diesem Jahr äh, die Möglichkeit bekommen, äh, eine Schnittstelle einzurichten. Das bedeutet für uns, dass wir die Dateien, die wir sowieso auch für unsere eigene Homepage, für das Festival vorbereiten, dass die automatisch dort ausgelesen werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über Plurio ein viel größeres äh, potenzielles Publikum zu erreichen. Das bietet für uns wirklich den Vorteil, äh, dass die Leute, dass auch Leute äh, kommen können, die vielleicht nicht so direkt äh, an Saarbrücken dran sind und vielleicht auch nicht immer mitbekommen, was in der Presse so läuft.